шлюбу єдно єдно, а зо шлюбу двоє двоє, а зо шлюбу двоє двоє, а на тераз рочок рочок та їх. polubiła. Nigdy bez mnie nigdy bez mnie chłopca lubiła. Камарадка наша.